النهارده هنتكلم عن ايه اسمها الساس يعني التكميم الامن تحويل المسار دون الوصله الواحده السؤال الشهير احنا قلنا عشان تعمل الفائدة على الناس كلها لازم نجاوب هذه الأسئلة الشهيرة قدام أكبر عدد من الناس احنا بنعمل حلقات عشان خاطر نجاوبكم عنها فعشان تعم الفائدة بنشوف واحد من الاسئله الشهيره دي ونشرحها لكم